Ох, наконец-то купил подарочек. Ой. О. Наверное, мне показалось. стрёмный какой. Отложу-ка я его подальше. Вот так-то. У нас есть дела поважнее. Эй, брателла, слышишь? Если б не моя сестра, двоюродная, у которой скоро день рождения, я б тебя никогда в жизни не взял. О! Что за... Как это возможно? Я же помню, как я его положил прям сюда. Хм. Интересно. О боже мой! А! Что, черт возьми, произошло? Свет отключился. Надо его включить. Вот так-то лучше. А! Как это возможно? А, блин, убивают. О, боже мой. Ах. О, о, а, черт! Раз, два, три. О, э, а, блин, умираю. Ha ha ha ha ha! Алло, мне нужен мышонок. Самый дешевый, какой у вас есть. Могу вам предложить одного вообще. Вообще за даром. Вы серьезно? За даром? Да, абсолютно за даром. Хорошо, уже выезжаю. Приезжайте, посмотрите, устроит, не устроит. Это ж такое дело. だよねルド Нет. Ох, как же жарко стало. Эх, ладно, посмотрим. Ах. Что у нас там в кино идет? Ой, да, нечего смотреть. Altör, Gamera, Mescid.